Jesteśmy w pasiece u Bruna. To jest El Chupacabra Bruno. Wspaniały pies. Super chłopak jest. No daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Łobuzie. No. Fajny jesteś chłopak. Idziemy zobaczyć co słychać w pasiece u Bruna. Czy słychać będzie pszczoły? Miejmy nadzieję, że tak. Teren jest tutaj spory. Zobaczymy co brat wymyśli. Co tutaj będzie rosło w przyszłości. No, podchodzimy do pierwszego ula. Zobaczymy czy słychać. Zaznaczam, że dreptanie tutaj takie yy, po śniegu bardzo stresuje pszczoły i starajmy się to robić jak najrzadziej. tutaj lipa rośnie. Lipa Moldiego. jeżeli będzie na przykład mysza, to też będzie słychać mysza. Będzie słychać, co z tym zrobić. Tutaj mamy jakieś powyrzucane sztuki. To jest normalne. don't touch mapa nie zrobić jakiegoś dodatkowego hałasu. Żeby posłuchać pszczół. Ja na słuchawkach słyszę, ale ten coś słabo. No i tutaj mamy nowe ule jednościenne. Są tu odkłady. Jest tu zazimowana, z tego co pamiętam, cela we wszystkich. ładnie słychać. Też je słychać. Ciężko tutaj wsadzić pod spód. Dzięki. Szczęście. Bardzo ładnie. Jednościenne ule. Grubość deski, zobaczcie, to jest 3 centymetry. pięknie słychać. Tu widać od sklep Pozostałość od sklepu, tak ja. Zobaczymy co tutaj tych słychać. Słychać i widać tu kilka sztuk martwych Chyba mnie usłyszała. Wszystkie żyją bardzo dobrze. Idziemy. Fajny teren. A jedziemy teraz po, po deski na kolejne ule. para checar o Bruna.